Voilà, rentrée de et de Rabé Sandratana. Okocha. Okocha toujours. Et Okocha qui frappe Oh, là là Oh, c'est extraordinaire Oh, qu'est-ce qu'il a fait <laughs> JJ Okocha et Alain Giresse qui applaudit. Élimination, crochet, double élimination, lucarne. Merci pour Patrick Suffo. peut-être pour ça d'ailleurs que vous pouviez vous étonner de voir la rentrée de, de Bayrua. Oh là là, ce que c'est beau ce qu'a fait Gigi Ococha. Eh. de para Ococha. Buah, qué con que Nueva York en corto sobre Ococha. Qué virguería de Ococha. Again from Jorqueia, what a lovely... Ococha. Well, oh, they love that, and he's found Gary Steele. María el juego brillante que nos había mostrado como también Ococha en algunos <laughs> momentos. Oh, la rabona de en la frontal, también Javi Moreno y Davis esperando el remate. Bueno, bueno, bueno. Ese es Ococha, el nigeriano, empezó espectacular. Fácilmente el vuelto tenga algo que hacer, pero... Balón que de lo recupera Iván Campo. Se lleva ese esférico Agustino Ococha Con una frío Llega la pelota al círculo central. Buen gesto técnico el sombrero de Ococha. Que bien abierto el juego hacia la Oh, oh, oh, à la but À l'obus but de Mais d'où vient-il ce but Ah, brilliant bit of skill. Qui défend euh, à 10. Tiene el en carrera. récupère recupera Ococha. Quiere a Ryan Giggs. si le va faire hacer Ococha en l'intérieur de del área. Intentaba irse de son marcador. Qui doit être important pour Arthur Georges, c'est essayer de ne pas prendre de but. On va laisser au Ococha. finir. Okocha avec sa roulette Frappe d'Okocha et quel arrêt de cool Here he is. Nolan calling for it in the area for control. Okocha. Very unique blend of skill. How do you read that? Okocha puede buscar la jugada individual. Qué buen regate de 6 Okocha. Continúa. Últimos minutos de la primera parte, 4. Y Pico más el de... Bueno, qué bien ahí, el baile de Ococha, que sigue. balón le queda suelto ahí a Ococha. Qué bien la Chococha, que bien se marcha, vamos a ver. 78% del tiempo, tan solo un 22%, perdiendo 2-0. Okocha, who did play in France, former teammate of Ronaldinho, allowed Nigeria. So you start mentioning that guy's right here. Okocha! Fielders behind you like Claverson and Emerson. Hopefully he has that time to develop these young players. Okocha. They've kept him a safe distance away from the goal for the most part. He did well there. Ekong. Now they've loosened it up. Intercepted Okocha, and Anginho tries to win it back. Okocha really laboring, doing well there. Job well done, man. A nice job of eluding the young man, Luis Fabiano. He's lost him now. The cross comes in. Okocha. Oh, look at that one. Kanu! Kanu still on his feet. The long legs extended, but he couldn't turn it. Lawal. Okocha. Got by Eduardo Costa, the man who just came in. Now the shot. Okocha. Okocha. Ah. Nigeria just looking for something positive, a goal. Okocha, he's done it again. What a ball. Va a ser sin duda el africano el que lance con pierna derecha Okocha. Gol. Golazo de Yaye Okocha el 1-0. Marcó el Bolton el golpe franco directo del eh, jugador africano. JJ Okocha trying to rally Bolton. Oh, this is a Okocha at his very Tuesday best. when they played PSV and Arsenal looked very jaded in the second half as a Okocha takes them on single-handed here. Okocha. Okocha. Hier komt hij goed uit. Okocha. Okocha zelf. But it's got clear of the danger. Okocha más de futbolista es cinturón negro, cuarto dan, de judo. para Ococha. Qué grande Ococha. Amakachi in for Nigeria. Wenger, por ejemplo, como decías, y Mourinho. Recupera y bien Garner para Ococha. Si, sí, vez fois, Ococha. gran pont Ococha sur Jeune Champ. Dribble ensuite face a Asati, Okocha. Para Yuri Yorkaev lo controla en la media luna, lo quiere dejar atrás. Okocha se la lleva como puede, el nigeriano se la deja para Pedersen, este para Okocha. Broke his arm just ahead of the last one. Well, particularly in the first half. Haven't created too much so far in the second half. Okocha. Dio Kevin Phillips, Okocha. Protege el balón, sale bien ahí Okocha para sacar la pelota de atrás. Mucha presión del Bolton Wanderers. Charlton a la izquierda para Ococha. El centro de este, el remate de cabeza, balón queda suelto. Iván Campo ha tenido en sus botas. Ococha del pie, du exterior del pie de d'Ococha pour Laurent Leroy. Une merveille. De momento. Vamos a ver, Bolton Wanderers. Únicamente, ahora mismo en el 11 inicial solo hay Vamos a ver ese envío largo de Cocha, Vaya envío, jugada de gol para el... Dentro del área con el Car. Juega con Ococha. Ococha cambia el juego a la derecha. Vamos a ver la subida de Nolan. 2 Dangerous ball. ¡Okocha on the goal! J.J. Okocha poaching just outside the box in the ninth minute. It is 1-0 Nigeria. Un poco de espacio. Avec ce ballon pour Vasté. Vasté face au gardien. Se revuelve el nigeriano frente a Alan Smith. Buen pase sobre Davis. En acento Davis cruzadito y llega el cuarto. Pues por inercia prácticamente. Now Kocha. And Agahora's got through here. He's got him behind Staunton and he scores. And a great ball played through to him as well by Akocha. Fantastic ball. Steve Staunton just caught out there. mais contre Manchester United. Ça passe pour Okocha qui centre instantanément et, et, la voilà l'égalisation. El Bolton para Yaya y Okocha, el centro es bueno de Okocha. Okocha, el centro con la derecha nigeriano, buen balón. Nigeria. That's a fair looking ball and the head is just wide. Okocha. Il met dans le paquet Okocha sur Nolan. Aunque el rechace le va a favorecer nuevamente al Bolton. Ese envío largo, el remate de cabeza al palo y el remate posterior. de cortar eh, el Bolton, se va finalmente la pelota se va hacia el centro el nigeriano, protege perfectamente el balón, se revuelve, mira al otro lado del campo, qué gran pase, eh. el control de Yuri Yorkaev y llega toma con calma, busca qué balón le ha puesto Evan Campo, Evan Campo consigue marcar ¡Qué balón le puso Cocha! a des Eso le hace soñar con alcanzar la, Copa de la UEFA o incluso la cuarta plaza, muy difícil. Kaku, centrocampista nigeriano y Poul, un portero de 40 años. Ojo que no hay fuera de juego. Ahí puede llegar el segundo del Boco. Tour des stats tout à l'heure pour donner les résultats. Hein, si je peux me <laughs> de première division, attention à ce ballon pour Ronaldinho face à Sango. Ronaldinho qui passe Sango qui va marquer le 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et le voilà.